둔, 착, 그 둔, 착, 둔, 착, 그 둔, 착, 둔, 착, 그 둔, 착, 둔, 착, 그 둔, 착, 둔, 착, 그 둔, 착, 둔, 착, 그 둔, 그 둔, Agora é a hora de apenas ser e construir em torno dessa matriz que é feita de você. Mas é preciso acreditar na força pra continuar a se preencher na solidez que é da boa. As coisas vão acontecendo sem a gente ver. Tô aqui no corre, trabalhando em casa, que é o que dá pra fazer. Mas é preciso acreditar na força pra continuar a se preencher da solidez que é Eu sinto falta de abraço, toque. Eu sinto falta de olhar, de ver falta de sair nas ruas com corpos pulsantes, sonantes. Nós somos movimentos de nossos desejos, caixa sonora do mundo. Nós somos sofrimento e somos festejo, a caixa sonora do mundo. Nós somos sortimentos de nossos ensejos, a caixa sonora. Ooh, get in, get in, get in, do get get get get in, get in, get in, get in, do get get get in, get in, get in, get in, do get get get in, get in, get in.